现切的牛肉啊，好的。这个牛肉三上三下，牛肉最好是十秒钟整的啊。整好十秒钟就好了啊。嗯。就这样子。